tropical de esto me va a mandar Como se hace a de esperar Con el leg nos vamos a volar Prepárense para lo que pasa Esto no lo vieron en su casa Como un simple menor de edad Les enseña a cómo ganar Empecé desde cero, ahora vamos todo para quedar primero Para mi familia que me espera contenta para seguir dándole lugar ah, ah, ah. A todos los pero que quieren llegar muy alto lo van a poder lograr preguntar, siempre tengo Si querés algo conmigo, hermano, cae. luego de él siempre tuve Que Que veo todo el potencial. el arte, cabe, modo, cómo, cuando, todo, mito, destino, el brillo, sencillo, lo hago, se diva, Le monto todo lo que es el talento argentino y es que La piña de todo eso que solo me quieren fracasar. a todos los que me acompañan desde que yo empecé a rimar. esos no se ven igual que fácil Cuando me meto en el juego siempre empiezo el arte Porque yo voy para adelante en dejo sin pagarle Para demostrar que esto no soy solo un andante Que te flow viene y viene a mutante Vale todo bien, hace todo es elegante Te cuenta que para este crecimiento, para esta innovación Yo soy el de causante Que cuando vengo salen corriendo Estoy en el centro, tirando un centro A todos esos que me vieron, yo lo quiero Y le lo por la velocidad Ahora sí vos me podés alcanzar Ahora sí vos me podés tiempo para ver si me puedo en el intento Esto es un momento para decirte bajante No la música para mí es mucho más sentimiento Pero no hay duda que entonces yo tengo este talento Por el que en realidad yo nací para esto Puedo rapar muy rápido y como también puedo lento Si quieres saberlo me interesa escucharlo completo Desde antes papá no me puedes casar No me van a bajar para todo lugar Para siempre afrontar, para siempre ganar Para nunca llorar eh, Si me quieres cansar, tú bajo el nivel Yo no se ven igual que fácil cuando me meto en los juegos Siempre represento el arte porque yo voy para adelante Intento teclos implacables para demostrar que esto no soy solo un cantante Que te fluye y viene a Para todo es elegante te Dense cuenta que para este crecimiento, para este nuevo son yo siento esta causante